sagaashameedii ayay ahayd markii ay bilowdeen shirarkii dib u heshiisiinta iyo nidaam uraadinta sidii dalkan uu yeelan lahaa dowlad soo celisa nidaamkii iyo kala dambayntii dalka uu lahaa taasi oo saldhig looga dhigay dowlad meel gaar ah oo dalkan ku soo dabaasha nabad iyo xasilooni si looga gudbo fadqaladihii siyaasadeed ee ka dhashay riditaankii xukuumaddii militariga ahayd ee kow iyo labaatankii sano tallada gacanta ugu jirtay shirar badan kadib ayaa waxaa lagu guulaystay in lasoo magacaabo xukuumaddu madaxweyne ka ahaa cali mahdi oo ka mid ahaa hogaamiyaashii u s c taasoo lagu yagaleelay shirkii ugu horeeyey ee dib u heshiisiinta soomaalida ee dalka jabuuti hase yeeshee xukuumaddii uu hogaaminayey cali mahdi ayaa waxaa muddo kooban kadib soo wajahay caqabado ka yimid isla siyaasiyiintii halgankii u s c ku wada jireen ka gadaal khilaaf iyo far isutaagtaag dhex maray siyaasiyiintii xilligaasi laga sugayey samatabixinta shicib shacabka soomaaliyeed ee la daaladhacayay dhibaatooyinkii laga dhexlay burburkii ka dhashay riditaankii rajiimkii dalka ka jiray waxaana dib loogu laabtay mar kale dagaal sukeeye oo faraha looga gubtay mar kale ayay siyaasiyiintii soomaalida u baxeen shirar dib heshiisiin ah oo lagu qabtay dalka itoobiya si gaara ah magaalada soodare halkaasi oo mar kale dib loogu soo yabyabay heshiis nabadeed ee la dhexdhigay siyaasiyiintii uu isqabqabsiga u dhexeeyey kaasoo looga sii gudbay shirkii mar kale iyo jabuuti lagu qabtay kaasoo lagu soo dhisay xukuumaddii uu hogaaminayey cabdiqaasin salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya oo markii dowladdiisu ay dalka timidba la kowsatay khilaaf iyo isfahandaro siyaasadeed oo sababay in lagu kala qaybsamo jiritaankii dowladdaasi faruusataagtaag badanna kadibna ay dowladdaasi ka tallaabsan weyday hogaami kooxeedyo awood isbiday kuwaasoo dowladdii cabdiqaasin ku qasbay inay noqoto mid fadhiid ah oo xukunkeedii dhaafsiin weyday qayba ka mida ah magaalada muqdisho waxayna xukuumaddaasi cimrigeedii ku idlaysatay iyadoo uu jiro far isu taagtaag iyo looma dhamaa kadib ayaa waxaa loo gudbay shirkii ka dhacay imbagaati kenya kaasoo in ku dhow laba sano loo fadhiyey sidii loo dhammayn lahaa khilaafkii iyo far-iisu taagtaaggii u dhexeeyey siyaasiyiinta soomaaliyeed oo maalinba ay ku soo biirayeen siyaasiyiin hor leh oo u hamuun qabay sidii aan marnaba xal looga gaarin mashaakilkii siyaasadeed ee dalka ka jiray inkastoo quwada shisheeye qudhooda ay qayb ka ahaayeen siyaasadihii murugsanaa ee dalka soo maray waxaana shirkii kenya lagu dhisay dowladdii uu hogaaminayey cabdulaahi yuusuf oo sannadkii labada kun iyo lixdii dalka dib loogu soo dabaalay iyadoona ay daadihinayaan ciidamo shisheeye kuwaasoo dowlado u soo galbiyey gudaha dalka dowladdii cabdulaahi yuusuf ayaan wax badan soo kadhinin murunkii iyo cadaawaddii oo sii xoogaysta mooyaane wuxuuna khilaafkii ka dhex oogmay xukuumaddii dhexdeeda oo fadhiisu taagtaag jiray aawaddii lagu qaybsamay xukunkiina loogu kala jabay mucaarad iyo muxaafid taasoo ugu dambayntii keentay in dharaarta cad uu isagu uu isaga huleelay cabdulaahi yuusuf isagoon dhammaysan xilkiisii wakhtigii loo qabtay arrimahaasina waxaa sababay khilaafkii ba'naa ee kala dhex galay siyaasiyiinta u dalka lahaa mar kale iyo shirkii jabuuti ayay dani ka geen weyday in dib u heshiisiin halka lagu qabto taasoo ugu dambayntii lagu soo yagaleelay xukuumaddii kumeelgaarka aheed ee uu hogaaminayey shariif sheekh axmed madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarkeed ee soomaaliya waxayna ay noqotay xukuumaddii u horeysay ee muddaxuleedkeedii dhammaysata walow ay jireen khilaafyo soo kala dhex galay siyaasiyiintii talada dalka gacanta ku haysay si kastaba dowladdii xasan sheekh ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay ee federaalna ee dalka gudihiisa lagu dhiso taasoo xilkeedii muddadii cimrigeedii afarta sane ahayd iyaduna ku dhammaysatay buuq iyo caqabado fara badan oo hareeyey maamulkaasi kadib mucaadaro iyo fariisu taagtaag dhexdeeda ka jiray ugu dambaynna waxaa xilkii madaxweynenimada majaraha u qabtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo isaguna aan ka badbaadin khilaafyadii iyo fariisku taagtaaggii ay ku caanbaxeen siyaasiyiinta soomaaliyeed haba ugu sii dannaato xilligan oo xukuumadda wakhtigeedu gawaabsi yahay iyo mucaaradaha ugu imaanaya siyaasiyiinta uu damaca ugu jiro sidii ay kursiga ugu fariisan lahaayeen mase la is weydiiyey farisku taagtaagga siyaasiyiinta ma u danbaa shicbiga soomaaliyeed